bütün salonun alqışı. Mozart dünyanın ən məşhur bəstəkarlarından biridir. Onun çoxlu əsərləri var. Bu gün musiqi sevərlər dünyanın hər yerində onun bəstələdiyi musiqiləri böyük zövqlə dinləyirlər. Bir gün Mozart uzaq bir yerdə konsert verəcəkdi. Bütün hazırlıqlar görülmüşdü. Konsert başlamaq üzrə idi. Mozart konsert salonuna girəndə cəmi 10 nəfər tamaşaçı gəlmişdi. Bu 10 nəfər də sual dolu baxışlarla bir-birlərinə baxırdılar. Fikirləşirdilər ki, yəqin konsert olmayacaq. Bəstəkar 10 nəfərə görə əziyyət çəkib pianonun qapağını qaldırmayacaq ki. Mozart pianonun arxasına keçdi və klavişlərə toxunmağa başladı. O salondakı adamların sayını deyil, konsertini düşünürdü. Fikri zikri piano çalmaqda idi. Ona görə də barmaqları ilə ürəyinin səsini dinləndirməyə başladı. O sənətin gücünə inanırdı. Pianoda gözəl mahnılarını çaldıqca hər şeyi unutmuşdu. Mahir ifası ilə tamaşaçılarının ruhunu oxşayırdı. O vaxt Mozartdan salonda neçə adam olduğunu soruşsaydılar, hər halda bilməzdi. İfasını qurtaranda 10 tamaşaçının gürültülü alqışı bütün salonu titrətdi. Tamaşaçılar onun ürəkdən çıxışını çox bəyənmişdilər. Elə buna görə də onu ürəkdən alqışladılar. Mozart axşam həyat yoldaşına Konsertdən sonra göndərdiyi məktubunda bu sözləri yazırdı. Burada gözəl bir konsert verdim və hər kəs ayağa qalxıb gürültülü alqışladı.